саламатсыздар біздің оқырмандар біз кезекті бесінші сабағымызды бастаймыз бүгінгі қарастыратын тақырып дененің еркін түсу үдеуі тақырыбына тоқталып жасайтын боламыз жақсы олай болса біз бастаймыз жалпы еркін түсу үдеуі дегеніміз не яғни бұған қатысты біз қарапайым бір мысалмен бастайық қандай да бір денені сіз жоғары лақтыратын болсаңыз ол қайтадан жерге қарай әрекет жасайды яғни бұл дене қайтадан жерге қарай тартылады деген сөз демек бұдан түйін әрбір планетаның әрбір осындай ә, күннің айналасында планеталардың өзіне тән еркін түсуге бар дейді яғни жердің тартылыс күші бар белгілі бір деңгейде демек осыған біз еркін түсу үдеуі деген шама береміз жалпы еркін түсу үдеуін біз қандай әріппен белгілейміз еркін түсу үдеуін g деген әріппен белгілейміз белгіленуі g аталу еркін түсу үдеуі ал енді өлшем бірлігі келетін болсақ өлшем бірлігі метр бөлінген секунд квадратқа тең екен яғни қарайтын болсаңыздар мына бір бірінші суреттен бұл ауасы бар ыдыс яғни екіден екі түрлі шығады түседі деген сөз екіншісінде ауасы сорылып алынған ыдыс демек ауа жоқ жерде барлық дене бірдей әрекет жасайтындығын көруге болады яғни тартылыс күші жоқ демек осыдан қарап біз түйін түйсек болады не дененің яғни несіне қарай массасына қарай әрекет жасайды немесе тығыздығына қарай деп айтамыз себебі дененің массасы мен тығыздығы бір біріне тура пропорционал сол себепті осыған бір осылай түйін жасап кетсек болады ердің сөйлеуіне байланысты ал енді мына жерде қарайтын болсаңыздар әрбір планетаның аспан денесінің э, өзіне тән еркін түсу үдеулері бар меркурийден басталған иә айға дейін қарайтын болсаңыздар ең үлкен ең үлкен бұл бізде еркін түсу үдеуі э, юпитер планетасында ал күнде 200 жетпіс төрт метр бөлінген секунд квадратқа яғни бұл әрбір осындай ә, немен қарас планеталармен қарайтын болсақ ең үлкен юпитер екен ал жер тоғыз бүтін оннан сегізге тең болады жердегі еркін түсу деуіміз тоғыз бүтін оннан сегіз жуықтап он деп алсақ та болады сөз ал енді біз осы жерге келген кезде екі әріпті яғни өткен сабақтағы өткен екі шаманы өзгертеміз қандай шаманы қараңыздар біз өткен сабақта айтқан болатынбыз сіздерге үдеу деп иә міне үдеуді а белгілейміз бүгінгі сабақта үдеуді біз g деген әріпке өзгертеміз неге дейтін болсаңыздар өлшем бірліктері метр бөлінген секунд квадратқа тең ал енді екінші s деген физикалық шама яғни жолды біз бүгінгі сабақта h деген физикалық шамаға ә, теңестіре аламыз өлшемділіктер метр неге себеп үдеу жердің бетіндегі қозғалыс болса түсу деу жерден белгілі бір деңгейде көтерілді немесе төмен түсті деп айта аламыз ал с жүрілген жол шамасы бұл дегеніміз ә, жердің бетіндегі денен жүрген жол болса ал биіктікке байланысты жерден көтерілді ғой белгілі бір деңгейде немесе түсіп келе жатыр белгілі бір деңгейден демек бұған біз не дейміз яғни биіктік деген атау береміз яғни h дегеніміз биіктік g дегеніміз еркін өлшем бірліктері өзгермейді демек өткен сабақта біз мына бір формуланы қарастырған болатынбыз үш формуланы естеріңізде болса дәл осы үш формуланы біз жай ғана міне қараңыздар бірінші формула екінші формула және үшінші формула түрінде түрлендіреміз көріп тұрғандарыңыздай не өзгерді с ашқа өзгерді үдеуіміз джиға э, өзгерді түсіндіре алдық па енді осы жерде тағы бір нәрсені айтып кетейік бізде g еркін су үдеуінің бағыты әрқашан төмен болады тік төмен демек жоғарыдан төмен қарай қозғалды ма g дің таңбасы оң болады деген сөз демек таңба қосу болды деген сөз дене төмен қарай түсті деген сөз таңба теріс болды деген сөз дене жоғары қарай қозғалады осылай таңбаларды мына жерде өзгертсек болады ол неге байланысты еркін түсу үдеуіне байланысты деп айтамыз ал егер бастапқы жылдамдығымыз нөлге тең болған жағдайдағы негізгі түрленген біздің формулалар ары қарай тағы да бұны біз түрлендіруімізге болады ал енді осыған байланысты бір есеп көрейік еркін құлаған дене э, бір секундта жүрген жолын табыңыз яғни жолымыз бізде биіктікке тең дейтін болсақ жаңа айтқанымыздай h тең g квадрат бөлінген екі деген формуланы қолданамыз неге өйткені бізде бастапқы жылдамдығымыз нөлге тең болып тұр получается неге өйткені дене жер болса белгілі бір биіктікте тұрды ғой мына жерде h осы жерде жылдамдығы оның неге тең еді нөлге тең еді төмен қарай түсті ғой дене сол үшін біз осы формула саламыз яғни онды көбейтеміз бірдің квадраты бірге бөлеміз екіге бұл бізге неге тең бес метр тереңдікке түседі екен бір секунд ары қарай кеттік мысалы мынандай бір есеп келсе бастапқы жылдамдығымыз берілген ол қандай биіктікке көтеріледі және неше уақытта демек қараңыздар дененің көтерілу биіктігін табу үшін бізде айтып өткеніміздей үш формуланың қай бірін қолданамыз міне қараңыздар біз осы жерде тоқталым жасап кетейік иә ә, мына жерде біз сіздерге жаңа формуланы көрсеттік естеріңізде болса міне мына бір формуланы түрлендірейікші осы жерден биіктікті табатын болсақ h тең жылдамдықтың квадратын бөлеміз екі джиға иә осылай қарастырамыз демек демек қараңыздар бізде қазіргі есебімізге ораламыз дене жоғары көтерілді ғой демек ең соңғы нүктесіне келген кезде соңғы жылдамдығымыз нөлге тең болып қалады мына жерде иә h макста яғни формула қалай еді бізде в квадрат тең в нөл квадрат дене жоғары қарай қозғалса минус 2 gh соңғы жылдамдығымыз нөлге тең тең бастапқы жылдамдықтың квадраты азайту 2gh осы формуланы мен мынаны өшіріп тұра тұрайын сіздерге түсініктірек болсын более подробный қарастырайық сол кезде 2gh тең в нөл квадрат деп алсақ болады иә бұл соңғы жылдамдық нөлге тең болған кезде да жоғары қарай көтерілген кезде демек осы жерден ашық табатын болсақ жылдамдық бастапқы жылдамдықтың квадратын бөлеміз екі жиға. елудің квадраты так жиырма бес нөл нөл иә бөлеміз жиырмаға нөлдер қысқарады екі жүз елуді екіге бөлетін болсақ жүз жиырма бес жүз жиырма бес метрге көтерілген жақсы ол неше секундта көтерілді демек т көтерілу уақытын табамыз көтерілу уақытын табатын болсақ тағы да бір тоқталым жасап кетеміз сіздерге более подробный болсын жаңа айттық міне қараңыздар мына жерден тына табатын болсақ тең көтерілу деп қояйын в бөлінген g демек қайттан ораламыз яғни бастапқы жылдамдықты бөлемін g э, ға бастапқы жылдамдығым елу бөлемін онға бұл бес секундта көтеріледі екен ары жалғастырамыз енді мына жерде ә, жаңа айтқанымыздай дене жоғарыдан төмен қарай немесе төменнен жоғары қарай қозғалған кезде формула қалай болады міне жоғарыдан төмен болса таңба қосу болады деп айтып кеттік төменнен жоғары қарай болса таңбамыз теріс болатындығын тағы да айтып кеттік ал бірақ бірақ мына формула бастапқы жылдамдық нөлге тең болған кезде десе мынаған тең болады жоғарыдан төмен қарай қозғалған денеге тән болады деген сөз ал егер төменнен жоғары болса ол кезде бізде соңғы жылдамдығымыз неге тең болады нөлге тең болып қалады бастапқы жылдамдық ол кезде болады деген сөз осыған мән беріңіздер жарай ма еркін түскен дене жермен соғылардағы жылдамдығы отыз метр секунд болса құлау биіктігін табыңыз дейді жақсы жаңа айттық қой жоғарыдан төмен қарай түсті ғой демек демек ол кезде формуламыз в тең түбір астында 2 gh деген формула үшінші формуламыз осы жерден биіктікті табатын болсақ жылдамдықтың квадраты бөлінген 2g отыздың квадраты тоғыз жүз бөлеміз жиырмаға қырық бес метр биіктіктен құлаған екен дейді ары қарай кеттік енді қараңыздар максималды биіктіктің теңдеуі дейді иә жаңа біз айттық сіздерге жалпылама негізгі формуламыз мына бір формуламыз иә егер жоғары көтерілсе осындай жағдайда жазуға болады ал бұл форма қайдан келді дейтін болсақ мына бір формадан келіп шығады да ал бұл жерден тына ашатын болсақ үшінші формуламыз келіп шығады ал енді жоғары көтерілді дейтін болса жоғары көтерілді дейтін болса бізде жылдамдығымыз соң жылдамдығымыз нөлге тең болады получается максималды биіктіктің формасын осылай жазуға болады бірақ мынау бастапқы жылдамдық болады окей осыны ұмытпаңыздар мынау бастапқы жылдамдық дененің жерге құлар мезеттегі жылдамдығы он метр секунд болса ол қандай биіктіктен құлады жаңа айттық h тең в квадрат бөлінген иә екі g демек жүз бөлінген жиырма бұл деген сөз қысқарады бес метр деген сөз ары қарай кеттік көтерілу уақытының теңдеуі біз сіздерге бағана бірінші формуланы айтқан едік бірінші формуламыз қандай еді О, тең джита деген формуламыз бар еді осы жерден тана табатын болсақ міне т көтерілу уақытына тең болады мына бір формуламыз келіп шығады немесе немесе біз ә, формуланы екінші жағдаймен жазсақ та болады қандай жағдайда мына жерде сәл қателік кеткен екен r емес мына g болады кешірім сұраймыз мына g бұл форма қайдан келді h тең t квадрат бөлу 2 деген формуладан біз уақытты таптық түсіндіре алдық па немесе ары қарай тағы да түрлендіруге болады мына бір формула бұл формула бізде қайдан келді деген сұрақ бұл жерде біз бар болғаны g g-ді аштық болды ал енді осыған байланысты жер бетінен 100 метр биіктіктен еркін құлаған дененің жерге соғылардағы жылдамдығы және құлау уақыты жер бетінен 100 метр биіктіктен құлаған иә жақсы демек соғылардағы жылдамдығын табу үшін біз жаңа айттық түбір асты екі gh дедік демек екі көбейту он көбейту жүз бұл деген сөз түбір асты екі мың деген сөз екі мыңнан қырық бес метр бөлінген секунд болады ол түсінікті ал енді құлау уақытын табу керек жерге құлау уақыты біз бағана айттық көтерілу уақыты құлау уақытына тең болады т көтерілу тең т құлау деп қояйық демек т көтерілудің формуласы в бөлінген g еді ғой жылдамдығымыз 45 болса демек оны онға бөлеміз 4 те секундта құлайды екен получается в ары қарай кеттік ұшу уақытының теңдеуі енді қараңыздар ұшу деген сөз не дене барып келді деген сөз т ұшу деген сөз қараңыздар мынау ұшу деп қояйық т көтерілу қосылған т құлау деген сөз ғой екі уақыт бар сол үшін мына жерге жай ғана формулаға екі қойдық қалғанының барлығы осылай түрленді json мынау жерде g болады то есть осы жерде қателік кетіпті иә ары қарай кеттік тік жоғары лақтырып 8 секундтан соң жерге құлаған дененің көтерілу биіктігі дене барып келген кезде барды және төмен түскен кезде ол 8 секунд кетті бізге мына жерге h табу керек қой Аш максты демек 4 секунд төмен қарай 4 секунд ол бізге нені береді 8 секундты бере ма получается біз 4 секундтағы биіктікті табу үшін h тең g квадрат бөлу 2 деген формуланы қолданамыз 4-тің квадраты 16 бөлінген 2 қысқарады мына бетте 5 қалады иә 5-ті біз 16-ға көбейтеміз ол неге тең 80 яғни ә, біз текстің мәнін түсінуіміз керек та текстті да не айтып тұрғанды? өткен сабақта айтқан болатынбыз n ыншы секундтағы орын ауыстыру дейтін болса ол сіздерге уже түсінікті тура сол формула тек қана с-ті ашқа аны жиға өзгерттік бар болғаны сол ғана өзгеріс иә оны қайталаудың қажеті жоқ деп ойлаймын еркін құлаған дененің екінші секундтағы және үшінші секундтағы жүрген жолдарының қатынасы десе h бір бөлінген h екі деген сөз екінші дегені үшін біз не істейміз екінің квадрат 4 азайту 2 мен 1-дің арасы. Демек 1-дің квадраты 1-ге тең. Бөлеміз. 3-ші десе 3-дің квадраты 9, 2. 3 пен 2-нің арасы демек 4. Жоғарыда 3, астында 5. 3 бөлінген 5-ке тең. Біз тура осы сұраққа өткен сабақта да толық ақпарат беріп кеттік. Сол формула ешқандай өзгеріс, тек қана өзгеріс еркін құлаған деген сөз да ә, төмен қарай қозғалған дененің соңғы уақытта белгілі бір биіктіктен иә құлаған дененің барлық жолдағы уақыты мысалы айталық жалпы аш болса ол не істейді соңғы секунд дейді иә соңғы секундты дененің барлық уақытын табу керек неше уақыт кетті общий ол үшін біз жай ғана сіздерге түрленген формасын ашып көрсеттік осыған салыстырып немесе мына жерде более подробный жасадық тура сол жағдаятты міне общий аш болса соңғы жолды жүрген уақыт тап дейтін осылай қарасаңыздар міне жер бетінен 180 метр биіктіктен тікұшақтан жүк тасталынды егер тікұшақ 3 метр секунд жылдамдықпен жоғары көтеріліп бара жатса иә ә, жүктің жерге түсу уақытын тап дейді яғни былай болып тұр бізде 180 метр биіктіктен тікұшақтан жүк тасталынады 180 метр биіктікте тұр иә егер тікұшақ жоғары қарай иә жылдамдықпен жоғары көтеріліп келе жатса жоғары бара жатыр ол тікұшақ ал тасталған дене төмен қарай түсіп келе жатыр жүктің жерге түсу уақытын тап дейді ол үшін біз не істейміз демек біз бұл жерде екі жағдайды қарастырамыз яғни екі уақытты табуымыз керек деген сөз ғой получается бірінші уақытты табамыз бірінші уақытты тең екі h бөлінген g түбір астында бұл деген сөз жаңағы тік ұшақтан түсіп келе жатқан тастікі иә неше уақытта түсетінін табамыз түбір астында екіні көбейтемін жүз сексенге бөлемін астында онға екеуі қысқарады екіні он сегізге көбейтсем отыз алты отыз алтыдан түбір асты алты секунд шығады екен ал енді қараңыздар сұрақ енді ұшақ тік егер ұшақ үш метр секунд жылдамдықпен жоғары көтеріліп келе жатса дейді демек ол үш секунд метр секундпен жоғары көтеріліп бара жатыр жайлап получается осы ұшақтың уақытын табамыз ол деген сөз в бөлінген g демек үшті бөлеміз онға нөл бүтін оннан үш секундқа енді біз не істейміз жалпы уақытты табу керек бізге тастың жерге түсу уақыты бар жаңа ұшақтың жоғары көтерілу уақыты бар біз бағана айттық т ұшу дегеніміз т көтерілу қосу т құлау дедік не болды сонда алтыда үш секунд болды деген сөз алтыда үш секунд меніңше түсінікті деп ойлаймын иә ары қарай кеттік бұл жерде сіздерге барынша более подробный болу үшін бір формамен шығаруға мүмкіндік беретін формулалар қалдырып кеттік бұл формулалар сіздерде жалпы кітаптан неден болсын таппайсыздар біз түрлендіріп барын сіздерге қарастырдық иә түрлендіріп жазып алыңыздар осы шатырдан құлаған мұз жолдың бірінші жартысын екі секундта ұшып өтті мұздың жерге дейінгі ұшу уақытын табыңыз дейді біз жаңа айтып кеттік сіздерге жалпы қысқа формулаларымыз бар еді иә бірінші жартысы екінші жартысы дейтін сол форманы жазып кетейікші жалпы ә, уақыт табу үшін біз не істейміз бірінші т бірді көбейтеміз түбір асты екіге деген формамыз бар естеріңізде болса екіні көбейтеміз түбір асты екіге ол деген сөз неге тең болады екі көбейту түбір асты екіден бірде қырық бір шыға ма де төрт деп алсақ болады бір де қырық бір деп алсақ болады яғни сол кезде екі де сексен екі жалпы кеткен уақыт деген сөз бұл сіздерге более аз уақытты көп есеп шығаруға түсініктірек болу үшін сонымен ә, біз сабағымызды аяқтаймыз келесі сабақта жолыққанша және де біз берген тапсырмаларды орындауды сіз үшін түсініксіз болған сұрақтарды сұрауды ешқашан өзіңізге не қарамаңыз міндетті түрде тапсырмаларды орындаңыз бір екі түсінбеген шықпаған барлық сұрақ бойынша бізбен кері байланыс жасаңыз сол кезде жүз пайыз сізге ә, нәтиже алып келеді жақсы келесі сабақта жолыққанша сау